खुशी तब तक रहती है जब प्यार पास होता है लेकिन वही प्यार जब दिल से दूर जाता है तो दीवाना बदमाश होता है